Welcome to the King of Iron Fist Tournament 4. Lin Xiaoyu. Olá, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar Tekken 4! Round 1 Fight! Começando por Jin Kazama! Yeah. Perfect. I'm gonna you. You win. Yes, I am. Round two. Fight. isso aí, a primeira luta já foi. E agora, King! Round 1 Fight! Perfect! Ah, moleque! two, fight. Round two. Fight. isso aí! E agora, Julian! Spirits, give me strength. Round 1. Fight. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Oh. Yeah! Oh. yeah. Round two. Fight. Yeah. isso aí! E agora, Nina! Time to die. Round 1. Fight. Mm. Mm. Mm. two, fight. Tá. É isso aí. E agora, pô! Round 1 Fight tá. win. Round two. Fight. win. Ah, e agora, Murdoch. I'll break your face. Round 1. Fight. Fight! E agora, vamos para o chefe! Hey Hashi! Round one. Fight. Round 2 Fight. Ah, moleque! Se você está gostando desse vídeo e quiser ver outros vídeos de Tekken, você pode ver a playlist completa. Vou deixar aqui na tela final e também aqui no card. Final round. Fight. Yeah! É isso aí! Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo!